صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا رب العالمين

سوق في الكفيه تصبر يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين the Oh. uh